big الموضوع ابتدى بان انا كنت بعمل جرافيتي وبعدين لما اتكلمت مع هيرفي فقلنا نجمع ناس تشتغل مع بعض تحت ثيم و... ومش بالضروره كلهم يبقوا رسامين جرافيتي يعني آه، هيرفي آه، آه، شغال consultant في في شركات الشركات الاستثماريه وهو مهتم بالارض وعايش في مصر ف واتقابلنا واتفقنا ان احنا ما نخليش الموضوع مبني على شخص واحد او نخليه مبني على مجموعه يعني هو هو كان السيم اللي هو اللي هو برين دامج فكان يعني احنا أو اول ما اول ما قلنا ان احنا في بروجكت عايزين نعمله فخالد اقترح الفكره دي علشان آه، يبقى الباب مفتوح يعني يبقى يبقى يبقى السيم واسع يعني يبقى كل واحد يسرح بدماغه وبخياله خالد كلمنا واتجمعنا وجبنا المكان آه، الاستوديو آه، في وسط البلد وبدانا اشتغلنا على طول يعني احنا كنا بنقول لاي فنان عايز يشارك يشارك يعني يعني كان عندنا استعداد ان المكان يبقى فيه اكتر اكتر كم ممكن من الفنانين لو حتى كل واحد يعمل لوحه ويمشي بس يبقى جرب ان هو يشتغل وسط مجموعه كل واحد background بتاعته مختلفه وبيشتغل براحته كان ده برضو هدف تاني من اهداف الاستوديو ان الناس تبص على خبرات بعض وتشوفها